그 흑이희 음, 여러분 안녕하세요 쿠키 커플 경식입니다 오늘의 몰카 저희는 둘 다 술을 좋아해서 평상시에 술을 자주 마시는데 지금까지 쿠리코 앞에서 술 취한 적이 단 한 번도 없습니다 아무리 높은 술을 먹어도 술에 취하는 게 아니라 쿠리코의 귀여움에 취하기 때문에 어, 요즘 캐릭터 왜 그래 자꾸 사랑꾼처럼 담배 내려놓으세요 혼자 술 먹는 상황을 만든 후 브리코에게 끈적하게 들이대보도록 하겠습니다 출발 그흐 기히 마트에서 3천원씩 주고 산 참이슬 원래 빨간 뚜껑을 살려고 했지만 이거밖에 팔지 않았습니다 이 대전 사람들은 원래 이런 거 안 먹어요 집에 남아있던 일본 소주 쿠리코가 어디에서 받아온 37토짜리 술입니다 맥주 와 최고의 안주 저거 벌레다 오씨 어, 고기다 썸발 새끼 아 진짜 또 댓글로 또 뭐 쓴다 이거 또 댓글 또 뭐 쓰고 있다

と눈보고明日気持ち悪くなるよああうんうんうん気持ち悪いどうしたのどうしたのオンライン飲み会してた何猫ねえなんでうんでもなんで飲んだの気持ち

이게 왜? 어. 예예 예. 예. 예, 예, 사장님 알겠어요 진짜 또 맞대 그건가? <laughs> 신라면, 신라면 코너가 야바야 네. 아, 맛있대. 아이고, 가만이야? 손나니?どうしたのジャギ悩みがあったいや 그냥 그やべえわ 次一旦これだと体が痛いから2回行こう2回に早くせーの立ちませなんで特別に今日うん特別に今日これで寝ていいからに飲むからでしょなんで一緒に飲まないのジャニーほらなんかちゃんかわいいなあ 可愛いなら毎日酔っ払ってもいいんで。もうドリーム始まっせよ、チャギ。もう。もうキスもう一緒に半ジャンしたかったのに、ウェえ。ウェえ。ウえ。もう今したじゃんそしてもう。二回に行ったの注意します。本当に二回に行ったら注意します。注意。本当に。うん 왜? 왜? 뭔데? 뭐야? 왜? 그 흑이 희 어, 차이 나니? 안녕하세요. 나이사 씨. ねあねあね早く안녕하세요もう何チャギもう何何だったチャギそんな本当は飲んでないちょっと白の寝癖ありますねちょっとありますうんいつもしかも酔っ払った時甘えないからちょっと嬉しかったしもういつも甘えますよないつも甘えますよ兄いつもより甘える感じいつも甘えますよ兄いつも甘えない今より甘えたら糖尿病 <laughs> なんで糖尿病糖尿病糖尿病だって彼氏がいてね 一番は心に悩みがあるのかなっていうのを心配した <laughs> 私が1時間半いない間にシャギが何かそれを飲んでるわけじゃん、うん、よっぽど相当やばい悩みなのかと思って一瞬怒ろうと思ったんだけど「うん、あ宮がちょっとあってしまった、うんうん、私が何かしたかなとか思ったこれしましたしでもなんか居酒屋とかじゃなくて見えるところでやってくれるからそれは良かった本当だって見えるから隠れて飲むとかじゃないじゃん、うん て絶対バレるのにやってるんだったらまだいいから本当にするときはそこ気をつけてもうしないよ、分かんないじゃん今からチャビスにマックスカップ私も飲みたい飲みやせ u r s こと